ensonga gyewayogera mm. nokubeera nti nookomawo mu buto nga mr mm. updates tekyakola ekitimba mm. yakiryawo dda kakkana amunkola ah, bubi nnyo okumbuuza ku jjajja ichuli kubanga jjajja ichuli oyo alina kye bayita livolism buli kimu jjajja ichuli alaba kipya bwagenda mu woteeri n'akuba emmere nga ali ekifaananyi jjajja ichuli bwagenda mu mubala eh musonyo okoze musiramu nanti eh. nderabira <laughs> madengena ganti ah, ne rusinzi ye yabbi ya yakubya na ekifana ine ne njukira tijaja ichuli ate muchi musiramu jaja ichuli kasanze namula banga ye yekubye ekifana nyinga alya kasoli nimanya ndi kakati jaja ichuli sicha sana na kumwanu kula banani mu kati awumgera kunsonyiwa obala jaja ichuli ngenda bako omuntu omugwe mukwasanga ya mwanu kula banga jaja ichuli ye omulamu sajje watu anonya kidda kati nze ndi mbaka wa parliament nolwekyo ah, nasanze yewaana ye pulezidenti wababuloga simanya yakola kijukira nze ndi mp ate ndi musajja wa intaneti eh, siri buloga abula ndi musajja wa intaneti kakati nasanze nga baga nti bamuwa pulezidenti bwobwabuloga aba intaneti yabakulira era nenyiiga nnyo nga nti muyinza kuddira abantu bonna bonna mwenemweronda munemuga nti jajja ichuli agenda okubeera gundi kati era nze kati njagala kukola ku nteekateeka tulabe tuddemu tutunule mu ssemateeka yalondebwa atya jajja ichuli jajja ichuli yanza okuba kaluya e banakabbi eh, nga teyayita mu mateeka jajja ichuli ngaalondebwa so kati ebyo nanjagala okuddamu okubiyitamu manye yajja atya okubeera yewaŋŋamya bwewaŋŋamya yakeera nkya n'agamba nti kati nze nkuleba buloga katigolaba nga kisoboka katikati ulya bagenda ekisanja kyaggwako kitegeeza tulina otuteekateekateeka okulonda okulala naye ate jajjayikyuli bwe nakizuula ngaekifo ekyo yewaŋŋamyako kyewaŋŋamye nga tewali yamulonda yajjayikyuli agenda mumateeka era ngenda kubaloya ngenda bagamba bawabeere jajjayikyuli okweteeka ku kifo nga tewali bamulonze ekifo kyonna omuntu alina kulondebwa bulondebwa nga walaba akafo kanaakobwemupya abalonzi bwe bakampa ne jajjayikyuli bw'alina okuba naye yewaŋŋamizza ate buli ku makya mulengera ng'akaluba agamba nze mbatwala nze mbatwala nze mbatwala nedda ssebo jajjayikyuli kisooka okulonda baŋŋambye ekisanja kyaweddeko ekyokubiri nyina okuddayo nnonyereze ekisanja ekikadde kuba nali mukomera wakifuna otya bwe tunakizuula nga jajjayikyuli ekisanja teyakifuna mu mateeka alina okuvayo yeetondera ensi nti bannange ekintu nawamba kiwambe ah, nkikoze bwe nti olwokuba ah, nti bwe sandi kikoze bwe nti poliisi bali tejja kunzikiriza naye nga bwomanyi nti waliwo kyebayita blessing disguise nti bansiba ate nevaayo nenviirayo mu mbeera eyanaku enkulu kakati nemanga nkozeseza chance eno okusobola okubeera nga mbuuza ku bantu bange nga poliisi tentaataganyiza era ensonga lwaki olabanga nkozeseza omwagaanya guno nentambula chaches mu kawempe ogenda nga njagaliza abantu baffe amazuukira g'omwana wa katonda ate n'okubaagaliza east nungi okubeera nga bagiyitamu nteekateeka eno sigenda gikomya ku kereziya zokka oba kanisa obula ate ngenda gikola ne ku mizikiti kuidi era bwenti bwenja okukola njagenda nsaalira mu mizikiti egy'enjawulo ndowooza yenkola gye tuyita labadaba stayiro gyosobola okukozesa abantu n'obatuukako nga ne poliisi tekutaataganyiza ate nga ne mesagi etuuse ah, omaze ebbanga nga ennaku zino enkulu ziriireyo mukono so hmm. kukyali kitya olwakulwasookera ah. ddalo nnaku enkulu zonna tuwali tuzikwatira mu kkomera nemugana wange sewanyana naye mu kkomera tubonaabonedde ekitagambika era nnaku zino zibadde zituuka tubadde mugana wange nga twekolamu omulimu awo nemugana nti kakati omanyalani nnaku nkulu zituuse weba kurisimansi ngaeyo era nga tunaye tugitetenkanya ne isita era mu nnaku zino enkulu tubadde twegabanya emirimu alani n'afumba emmere zirenfumba enva kugamba okusobola okulaba nga naffe ennaku zo tuziyitamu naye twebaza omukama katonda nti yasobodde okubeera nga atuyamba nti ate kati isitero neeba nga tensanze mu kkomera ate ne neebaza katonda nti nti navuddeyo nga ndi mulamu kubanga abantu bangi nnyo mu kkomera eyo bavaayo nga bafu neebaza abantu abansabidde ennyo ne bamponya kibayita oluuma bwenjogera oluuma mu kkomera bw'ofiirayo bakwata ne bakkuba oluuma mu kutu ne kugukira mu kukutu okweno lwebakakasa nti omusajja leka yawe eddala yakoze eki yafudde naye esaala z'abantu amaanyi g'abantu mukama wange robert kyagulanyi senta mu pulezidenti bannauganda bannakawempe bataddewo embeera paka okulaba nga fulumya ekkomera saafulumya ekkomera lwa muntu yenna oba nafulumya ekkomera lwamaanyi g'abantu ge bataddewo okwongera okulaba nga tuvaayo mu kkomera era yensonga lwaki kati ndibwebwe kiyinza okuterabira ku nnaku olukulu omuyo mwali amugamba ebintu eh, eh, bingi nnyo mu kkomera byebisobola kwerabira ah, kisookera ddala ah, bwe twatuuka olunaku olwasooka tetwalina mmere yakulya ne batugamba nti akati ah, kyekiriwo mugenda kulya ku mmere ya pulizoni naye mmere ya pulizoni eyo muganda nga akawunga bwokawa enkoko ngaebiika teddamu ekamirizaawo teddamu kubiika yadde jji kawunga kabi nnyo bijanjalo babala bibale kimu bibiri bisatu olya ebisatu ezo ziba nnaku satu kitegeeza olya ekijanjalo kimu kimu nesupu akati nnaku olwasookera ddala twali akawunga ako naalani naye muganda wange ku mumiro wano okuyitawo nga tabu lwekyo olunaku lwe tetusobola kulwerabira n'ebiku okubeera nga bibadde bitusenkenya omubiri nze wemugulabako nza nokukaaba amaziga naye nneebaza katonda nti olwokuba twavuddeyo n'omubiri njasobola okubeera nga ngujjanjaba kubanga wali mbadde sisobola kufuna bujjanjabi bwegasa ne kati nsobola okufuna specialized medication nsobola okubeera nga entereeza nemba nga mbeera bulungi olwaleero ah, ngenda kubeera ne famire yange kubanga mbadde ebweru nga famire yange emisinga ngenda kubeera ne famire yange era bwe tugenda okumalako olunaku ah, tulye tunywe e, tulabe olunaku nga tusobola okubeera nga tumalaku nolwekyo ngenda kubeera na famire yange bwe nasazeewo maama we gumalabanga akaaba amazigaani beŋŋenda okubeera nabo naye bwe mbadde wano nga ndi mukyaki wano nyina omuntu gwe ndowoozezzaako ndowoozeza ku mukyala gwe bayita minisita gitutu gwe baatutteyo olw'amabaati mulowoozezaako ne mumanya kati embeera gyayitamu kuba tubadde mu kkomera nga ku maky ofuna empi bbiri emisana n'ofuna empi bbiri n'ekyeggulo n'ofuna empi bbiri era kati mmanyiyo embeera gyayitamu naye kyemusaba minisita ekintu kyeyageeze mbu ekitebwe kifaanana naffe bwe tukibaddemu alina ogutatta ebiku minisita totta ekiku botta ekiku oba se abasirikale b'ekkomera tokkirizibwa kutta kumukomera njagala omubuulirira olina osula akagongo minisita embeera gyogena osulamu akagongo saagala ogikabirire tatwaki ensuza kagongo yeyo embeera nabwefe tubadde tusula ate bwogoloka ekiro ngaogenze mushotiko ogenda okudda nga weegasse kubanga babebasa kagongo ogenda okuddawo ovudde nga weegasse nga naawe era olinda omulala ngaavaawo then ngaolyokoddawo nolwekyo minisita oyo mbadde nyina omubuuliriramu kubanga ye ekintu ayingira kiyingire ate ffe tukifuluma kati nganze abaddeyo nina omubuulira embeera gyagenda okukolaki gyagenda okuyitamu ng'ali mu kkomera paka lwana avaayo naye ngaekkomera tolyagaliza muno era sirimwagaliza naye njagala muteeketeeke nti bw'alaba ekizze kyonna mpi nga bazzemu kubye tanyiiga bw'alaba nga bamuwadde ebijanjalo babaze bibazle tanyiiga bw'agoloka ekiro nasanga nga wabadde asula weegase naye alinda omulala uh, nayejafuna sipeesi so embeera eri mu kkomera yeeyo ate nga bwe tusabira ne bannaffe abali eyo abaana bali eyo bakaaba amaziga abaana bali eyo babonaabona komera sidungi ge mazima abantu bulijjo abadde beebuuza mm. bangi ababba amabaati lwaki batuteyeye osanga ye yakoze nga saddaaka munange waliwo kye bayita sacrifice mm. ndowooza banne bonna bwe batwala amabaati bagambye nti gwe oba ogenda era ye yagenze kubanga weewuunya batwala bangi lwaki batutteko yeyeka ndowooza ah. bakkaanya yabeere saddaaka y'amabaati ogenze ova mu komera ngebintu mm. ebisinga byononeddwa ogenda mm. kukola otya bizaawo era ogenda bizaawo ekituufu kiri nti ebintu bingi mukomerera ngenza okuvaayo nga byonoonese omuli eddwaliro omuli kawempendos technical institute omuli ah, ah, enteekateeka ya basalizi gye twalina segibokisi ah, nga byonna ebisinga byonoonese naye kenkomyewo nga bwomanyi nti nze gwebakwata ate nze yingini ebintu ebyo bigenda kuddawo naye nga mumpola mpola mpola mpola kubanga bwomanyi embeera nti essente ze nakozesanga zaalinga za musaala gwange nga kwentoola naye balooya essente ezo ah, bazitulyako balooya babadde so expensive tubaddeko ne balooya ab'obwereere nga lod mary yasetukwago ne shamimu naye balooya abalala babadde badde tubaweera ddala ddala essente nga nnyingi n'olwekyo abannakampe ah, bajja kukkiriza mbe nga mbikolampolampola mbizaawo mpolampola mbizaawo mpolampola balina okumpa tayimu naye nga weewuunye nze bagenda okunsibira nali nkoze manifasito ya myaka etaano mu myaka ebiri mu myezi ebiri nali maze okumaliriza buli kimu kyobola abintu bye nali nkoze mu myezi ebiri byanneeyimirira nnyo nga ndi mu kominanti ne gwe naleka wano nga aweereza waali mp tebamukutte nagenza okudda ngaali talina kye yali akoledde bantu wabula nga nze ow'emyezi ebiri ate nga nze nyina kye ndakolera abantu n'olwekyo ŋenda bizaawo mpola mpola mpola mpola mpola mpola kawempe ejja kuddamu eshayininge aji nadduli oyo ayina statement gye yakola tuwadizi nga bagenda okututa zaali nnaku nga ndowooza nga bbiri nga banaatera okututa jenaduli nakola statement n'agamba abasajja babakwatira bwerere babate gavumenti byeyalwanirira bisobole okubeera ngaabantu babiraba munaye waayita ennaku ssatu ajenaduli ekigambo kye nekiteekebwa mu nkola ne batuta ekyokubiri ajenaduli yafiirwa omwana ate nga naye yali political activist ah, muganda waffe jakana naduli so nagendayo bintu bibiri nagendayo okumukubagiza okufiirwa omwana we ate n'okumwongera okumwebaza nti statementi gye yakola yamala neekola bamala ne bawuliriza ebigambo bye ne batutanta olwekyo kyekyantwala ate sigenda kukomako yeka tulina ogenda ogenda wakatikiro wa buganda pulogulaamu yaffe nene nnyo tulina ogenda wakatikiro wa buganda naye tumwebaze yomu kuba tuteekako ettaffaali we twali mu kkomera olanya yafa tetwateekako kimuli tetwaziika nga tuli mu kkomera tulina ogenda neuganda ngaalani tumuteekeko ekimuli n'abaana abamu be nalinnyamba nga mbalabirira mu segirinya muhammad foundation waliwo abaafa Ah, ngenza okudda nga baafa ate abantu bange bankolawo binnyo bana baalinga babikwasaganya tebaŋŋamba n'olwekyo ah, nagenza okudda nga babambikira ndoza baatya baga nti omusajja ate musibe tekakatumugambe ne bino nabo nyina okugenda nteekeko ekimuli so pulogulaamu nnene nnyo byonna ebigenze nga bibaawo nga tetuliiwo ah, tugenda kubeera nga mu ngeri emu oba endala tubikwasaganya maiden speech hmm. eh, temugitya Ah, tukyetegeka kubanga olwo lunaku lutwali tulina okubeera nga tukola maiden speech ate waliwo ebintu ebirala ebyayingirawo so ah, procedure za parliament zanjawulo tova eno nojja nokola bukozi maiden speech wabawo process oteekebwa ku order paper ah, order paper then speaker n'ategeezebwako then nosobola okubeera ngaokola maiden speech era omwe nali ngenda okwogera ku nsonga z'abasibe mwenalingendo okwogera matter of national importance ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe uganda ebimu ku bisobye nga tetuliiwo waliwo amabaga agayisiddwa nga tetuliiwo ebyo byonna byonna nalingenda bikombayingirawamu mu maiden speech naye budde bwonna tujja kugikola alan ayina eyiye nange nyina eyange wabula tukyagoberera prosesi ya parliament tulabe nga batuteeka ku oda paper era ku oda paper bajja kubeera nga batusaako ensonga twongere okuzitematema ensonga tuzoogere ensonga tuzikwanaganye kubanga tuyina bingi nnyo nnyo nnyo naye byonna twagala kubeera nga tubyogera wali ku fulo ya paliyamenti tulabe nga buli omu asobola okubeera ngaamanya ensonga ate omuntu amanyi n'obulumi bwe tubadde tuyitamu nga tuli mu kkomera kubanga waliwo nabadde baduula sajja nga bagejjeddeyo sajja abasajja bano sajja omuntu ono ayogera statement yeena asaana kutwalayo eri ne tuba nga tumutwalira emmere tumutwalira enva tumutwalira buli kimu naye ne tulaabwagejjerayo nolwekyo bwetwavaayo bantu bwetwalabikanga mu kooti bantu nga bagenze biki nindoza mulengera kati ali tukugga bukozi kuva lwetwavaayo kitegeeza waliwo pulobulemu katulina pulosesi omubiri gye guli mu kuyitamu ensonga lwaki olaba omubiri guddayo mu gundi mu foomu yagwe gye gwalina okubaamu okuva lwetwavaayo naye abo abaaduulanga basajja nga bagezze basajja nga biki naye bw'oliyingirayo munaye tujja kutunulira tulabe bwogejja era oba oba oyagala okugejja ng'oga nti ekkomera ligeza yingirayo olabe so bye twabiwuliranga tuli emukomera newotaali mm. omwala ogwaka mwezi mm. otwala abalonzi mm. kiki ekiddaku omwala kakati nkyetegereza byonna ebibadde bigwawo nga siriiwo era budde bonna nja kubanga mwala ogwo ngwogerako naye kansooke netegereza abatuuze bagamba ki bikozi nze byenkola nkola byabantu kati nyina okusooka nemala okuwuliriza abantu naye sinadda kati sinababakwasaganya bagendamu naye ngenda tugenda kukolayo thanksgiving thanksgiving eyo egenda kunyamba nyo n'okufuna ebirowoozo by'abantu nabiki ebibadde ebibanyigawo esibadde biki byebayiseemu manyi nja kubikwasaganya nga katonda yemubeezi uh, ah, ensegno o passanga oisiwa lenyaji na abaniwakuena abayenitame okino okusa okumenyangira ensegno wamwe omwalonda wakobakanyaneki sekiriwe omagi obakwakwekolo abadde omusibe bagere okukwakaganya kirondondanga cũng khi đến có được. thì đây kuimaankaan kadinjokuvaa joka meidän sijoitaamu. Kilikalla on lähtökohdilla jääsen teko. Dejam kustanyo, disote observatiiga, amatayo kumana wakodes namme owayo apen observatiiga. Ada misu ako kumila na kumila kumsa bila. Tulang kuata come Selettina g u a d a Service e White c o t a c t Plan. g i o v a n n a k i d a Vatican Sewa Annual s e r v i Vatican Sewa Dualia come p r o d o t o Spico Vatican s e w Sedivosi e Rende Wakura Prania Mente Katepa Ea Pasalizi Yonawa Kento Kumpa Gelisinga Yodolese Naye Bakaka Sakena Koyo Yonawa Kenta Kutao Ea Service Yonawa kuda lanpropei abagarama samidi ofisiya kugerau lan dura o dilando kuno samidi talika kutu walu kama kuzenia kiti ila amala zethare unyami ane sulu walu kwa ah ya abasta ka ya ane sulu walu soye halu astan wagi adeyawa wasayizi kusobola okulaba mukagwa olulino era nebaba kusobola okubeererezamu naye njagala okubategeeza bannange mukomere kubadde mu ngeri ey'okubonaabona okutagambika bankwata ne muganda wange alani naye nga tetwakola mu nnaku nga kuno ogenda kufuuka mmere gwe ogenda kufuuka mba ye n'awaata nze nensalasala e b i m u n g o e b y naye ekibana kisinga o k u k u z e s a omusajja lagwe okwasa akaana okuwaata ettooke eddaaba n i k u w e r a mukakamu ng'akerenyewa bwekati naye neebaza omukama katonda tukununde muno era nabadde manyi e k i m i s t a ebisanga ebyo naye katonda wamuyinza k i s t a o k u s a n g e w e e w o e a nemiserekiba ekingalamwe abantu bange neekola embeera gye tubadde tuyitamu eyo tubatukulidde ebikumi baterebuze enyama ogiweereka okuva ku makya paka waggulu bannange ekomera si nga nokuserebuletinga amazaalibwa g'omwana nange singa bamukwata siriiko mwasirizo oba siriiko maanyi gammwe உருவாயும் சக சில செல்வார்கள் நீங்கள் வந்தால் இஷ்டச்சாக போலாம் நிஷா சோது செல்வா ஒவ்வொரு கோயா